हेलो एवरीवन uh, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ साइकोथेरेपिस्ट हूँ मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ जो कि महाराष्ट्र में है uh, आज मैं सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ सोशल मीडिया एडिक्शन ऐसा uh, ये अभी तक डायग्नोसिस साइकेट्री में हुआ नहीं है पर it is on its way अभी फ़िलहाल इंटरनेट एडिक्शन ये डायग्नोसिस हम करते हैं पर uh, हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों का हम सब का बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और इसके बाद इसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है झगड़े होते हैं हम देख ही रहे हैं कि जो सर्कुलेट होते हैं मैसेजेस वो सर्कुलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है फेक न्यूज़ पे के ऊपर हम हमारा टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते हैं तो एक सोशल मीडिया एक हिस्सा हो गया है हमारे लाइफ का पर ये कैसा पहचान कैसे पहचाना जाए कि ये अगर एडिक्शन के तरफ जा रहा है या एडिक्शन हो गया है ये आप कैसे पहचानेंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें पता चलती है तो काफ़ी लोग बहुत यूज़ करते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये एक अच्छी बात है पर एक एडिक्शन भी हो जाता है बहुत टाइम जाता है तो कैसे पहचाना जाए कि एडिक्शन है तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से ऐसा अगर वो होंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप एडिक्ट हो गए हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें डाल रहे हो यानी कि more than four hours in a day चार घंटों से ज़्यादा आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर देख रहे हो रिप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है अगर आप काम पे भी जा रहे हो और काम का जो वक्त है वो भी सोशल मीडिया में आप ज़ाया कर रहे हो तो तो वो ज़्यादा हो गया है और फिर हमेशा एक चेक करने की आदत हो गई है आपको कहीं भी बैठे हो तो चेक इन चेक करना है कि क्या क्या अपडेट्स है अगर वो कर रहे हो तो आपको एडिक्शन की तरफ आप जा रहे हो और जो पॉइंट्स है यानी कि आप कहीं भी गए तो चेक इन करना है फेसबुक पे चेक इन करना है जहाँ भी गए वहाँ के फ़ोटोज़ तुरंत आपको अपलोड करने हैं लाइक्स आपको देखना है कि किस किसने लाइक किया है किस किसने कमेंट किया है अगर बहुत लाइक्स होते हैं तो आपको एक प्राउड फीलिंग आती है बहुत गर्व महसूस होता है तो ये साइंस हो सकते हैं आपको जो फेसबुक पे लाइफ लाइफ है ट्विटर पे जो चल रहा है वो ज़्यादा हैपनिंग लगता है मोर देन जो आपके घर में चालू है या आपके सोसाइटी में चालू है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट फेसबुक में ज़्यादा है ट्विटर पे क्या चालू है इस पर ज़्यादा है तो वो लाइफ ज़्यादा हैपनिंग लग रही है तो ये मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है और चीज़ें यानी कि आप रैंडम लोगों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज फ्रेंड्स मतलब जिनको आप पहचानते भी नहीं हो पर उनको आप ऐड कर रहे हो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे हो अगर ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है Uh, हर वक्त आपको एक इंटरनेट नहीं होगा तो महसूस हो रही है कुछ ना कुछ कमतरता है इरिटेशन हो रहा है uh, या फिर स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है या फिर इंटरनेट चाहिए ऐसा ही लग रहा है तो हो गया है एडिक्शन और एक रिचुअल सा बन गया है कि यानी कि ये एक रिचुअल हो गया है आपके लाइफ का मतलब इसके सिवा आप जी नहीं सकते और अगर ये ना निकल जाए लाइफ से सो तो लाइफ में इरिटेशन होगा फ्रस्ट्रेशन होगा अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं और ये आपने रोकना चाहिए तुरंत रोकना चाहिए इसके लिए थेरेपी आजकल अवेलेबल है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे लोगों को इंटरनेट एडिक्शन गेमिंग एडिक्शन ये हो रहा है सर्फिंग एडिक्शन यानी कि बहुत टाइम निकल जाता है टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम निकल गया है तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप कट डाउन करिए तुरंत कट डाउन नहीं हो रहा आपसे तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पास से अगर इस बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैं और वीडियोस लेके आऊँगी और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी साइकेट्री और बाकी इलनेसेस और इन जनरल लाइफ कैसा कैसा बेटर हो सकता है इसके बारे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद